Добрий день! Вас вітає ансамбль української пісні та обряду Ватра, закладу культури змішаного типу Республіканський центр національних культур міста Мінськ. Of your Катерина за двором, Колонина, колонина, кучерява Катерина за двором. Осіяли дівки льон, посіяли дівки льон. Коломина, калина, кучерява Катерина, дівки льон. Коломина, калина, кучерява Катерина, дівки льон. кучерява Катерина гірчаки, колоблина, калина, кучерява Катерина гірчаки, а то наші парубки, а то наші парубки, колоблина, калина, кучерява Катерина. Калина кучерява, Катерина тільки льон. Коломлина, калина кучерява, Катерина тільки льон. Чого Івасю змарнів, змарнів, чого шукаєш голів, голів, ой твої волі. кличко, як ти самий, мов на папері написаний, ой на папері паперочку, на тонкім білім серпаночку, на тонкім білим. Free breathe Senhor. yo